πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι καθαρά εγκληματικές οργανώσεις. Καθαρά εγκληματικές οργανώσεις. Είναι η καινούργια Ιερά Συμμαχία που προορισμό έχει όπως το 1789 μετά τη Γαλλική Επανάσταση να εμποδίσουν τον οποιοδήποτε να σηκώσει κεφάλι. Τη στιγμή αυτή δεξάγεται ένας πόλεμος των πλουσίων εναντίον όλων των μη πλουσίων σε όλο τον κόσμο. Ποιος είναι σήμερα ο πλούσιος. Πλούσιος είναι αυτός που όταν σταματήσει να εργάζεται μπορεί να διατηρήσει το επίπεδο ζωής που έχει. Άρα οι πλούσιοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Αυτοί όλοι διαφεντεύουν τη ζωή μας. Εκπροσωπούν τον καπιταλισμό, ο οποίος είναι ένα φτώμα σε σιπός. Αλλά ό,τι και να δώσει το έδωσε. Αλλά δεν πρόκειται να, να, φύγει από μόνο του. Είναι άταφ, ένα άταφο νεκρό που βρωμίζει τη ζωή μα, ιδίω τη ζωή των νέων ανθρώπων, αλλά δεν πρόκειται να φύγει μόνο του. Πρέπει να του δώσουν οι νέοι μια κλωσιά για να φύγει.